السلام عليكم معكم محمد قناة وابا طبعا رايحين للأب ثيودور عشان قاتله طبعا هذه آخر حلقة شكرا للداعمين آه في كل شيء مهما اللي قدمته بسيط ولا كثير شكرا لكم طبعا اتمنى يعني نرفع اللايكات وكذا ادري ان المشاهدات بدات تقل ولكن الحمد لله يعني قربنا نخلص وبعدين بلتفت لاشياء ثانيه وبتفرغ فالحين طبعا احنا رايحين للاب ثيودور I kill you first. What makes you think this time will be any different? I'll keep coming back until one of us is dead. Come to me then. بيجي على اذنه طيب خلينا نكون آه، يعني معنا كل شيء اوكي كمان ما هذا وشو هلا والله هلا بال بالبولتو اوكي ما في شيء هنا ليتس جو افتح الباب If it's a taste of despair you wish, a taste of despair you shall receive. this to me, Dad. You didn't save me. It's okay, sweetie. I'm gonna make it right again. love you so much, Lily. I always have. And I always will. And I'm gonna save you this time. I promise. I see you've overcome some of your guilt and pain. But the depth of your past traumas is vast. I know everything about you. I know what lies beneath. You have a deep well of fear from which to draw. You've seen many horrors, and they still haunt your memories. يو شكله يقصد الجزء الاول Remember where this all began. يوي Remember Beacon. بيكن <gasps> يو صراحة الجزء الأول مرة بطل. Yes. Yeah. You remember it all. من هو؟ لا آه. لا هذا كان يلحقني بالمشرحة. يا الله يا الله ذكريات جميلة. يو باي اركب اركب افتح الباب بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة وينه؟ What? يو صار قدامي Enough of this shit! ايوه بو وين؟ وين رحت؟ ابلع ايوه شو بيصير؟ عصب سباستيان اوه عشان ما يلحقه يعني اوكي شو بيسوي؟ اه احس سباستيان صاير مره شرير اوه اوه تستهبل ايوه شوف ال R 2 شوف ال R 2 اسمع والله والله شق امه شق استهبل Fuck you. ايوه اوه اسلاك لا تقول اللي في بالي لا يطلع اللي في بالي في وحش كان بالجزء الاول عنده اسلاك شكله هو ايوه هرب هرب بسرعة ايوه تعال تعال تعال كمان في سلاح هناك بسرعة خذ الأسلحة اوه جه ابلع خذها خذها السلام عليكم اوكي ضبط ال في سلاح اوكي كهرباء الكهرباء الموسيقى حماس يلعن شكله لا وينه اوه اوه ابلع ابلع على اذنك على اذنك ايوه لا تقول يو هذه العنكبوسه اسميها انا اتوقع اني اعرف كيف اقتلها قاعد اقاتل الوحوش السابقه لحظه وين الشيء هذاك اللي يدور في شيء لازم اشغله هذا لا يا الله نسيت وينه اوكي جمدتها افتح هذا اول شيء لازم يوروي وين الثاني بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة لا تطلع لا تطلع اوه اوكي وين النار؟ هذه النار لازم اخليها تطيح تحتها لازم اكهربها هنا تعالي هنا تعالي ابلعي ورا ما انحرقت وين ال... وين الجهاز؟ آه، هذا هو يا الله مرة ثانية مرة ثانية بسرعة بسرعة بسرعة كهرباء كهرباء كهرباء كهرباء كهرباء ثاني ايوه بسرعه بسرعه اوه على اذن إيه؟ لعبت يا دار ها عامل لي فيها فاهم واب ثيودور واب What else have you got? احا وش ذا؟ مايرا مايرا اوه هذه مايرا She must stay She must safe. stay safe. I اللي will يتكلم عن protect ليلي Lily from anyone who wants to take her. You did it. Theodore is dead. <clears throat> Let's go home. No! لا Power of the طعنها core is mine. كفو والله اعطيتها على اذنه Lily is safe now. نعم انها سيف Where is she? Let's get her and get out of here. يو يمكن تفتح لي الباب مايرا ايش في امها سحبت علي يكون بتقلب علي يكون بتقلب علي تخيلوا يا عيال تقلب علي والله جلدها بعطيها على اذنها طبعا اتوقع الحين لازم اروح وراها الحقها ايوه وين احنا مايرا يو هذا العالم ايش ذا العالم تستهبل oh, بتسوي مايرا والله ما ادري عنها ذهبت وينش اما وينش قوية <laughs> هلا والله بالاشياء الباودر وهذه الاشياء الجميلة What is this? What is this? Myra? It's over. Let's get Lily and leave this place before we're stuck here forever. We can have our family back. Please. I know you're still in there. You have to listen to me! Myra, what's wrong? You gotta fight it! I can't. I have to protect Lily. Already dead, Myra. Stefano can't hurt her. Neither can Theodore. They're dead. Yes. Good. Go. Sebastian, now. Leave. No. I'm not leaving you and Lily in this place! والله هذه مايرا بتسوي لنا مشكلة. What is she trying to do? I don't know. موسيقى حلوة لا تقول لي قاعد الحقها كذا في كل المدينة ايوه وش ذي الاشياء يو بوي لا تقول لي بقاتلها I gotta get rid of these things. Maybe then I can get to her. You. وخروا عني الله ياخذكم اوكي شكلها ميه. ما في رصاص مطفر رصاص <laughs> مطفر رصاص يقهر شكلي بقطع هذه المنطقة احس كذا بجيب العيد بطول على الفاضي شكلي بقطعها شكلي بقطعها بقعد الاحقها احس يا اخي تعبت وانا لاحقها تعالي طفشت امي يا شيخ اخيرا Where are you going? I won't let you hurt Lily. I won't let you hurt her. I'd never do that. I love her. I love you Your love can't Myra. protect her. Only I can do that. لا خفي علينا I told you to leave. اوه اوكي نظامك كذا ها يخرب بيتها والله مجنونه خسي وش ذا المكان مكان ابيض آه فاضي سيباستيان Come on, Sebastian. Can't let her take Lily. ما راح اخليها تاخذ ليلي. تستهبل. لازم انقذ ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي اين انت؟ ايش ذا؟ our آه، هذاك بيتنا جميل توني ادري She نروح البيت ها؟ يو تبيني اركض كل هذا شكلي بقطع مرة ثانية يا اخي مشوار <laughs> احس انه مشوار شو البيت وين لا لا خلينا Son of a bitch knew what he was doing before he even came in here. يا اخي مشكلة توقعت ان هذا شيء نكسره يعني <laughs> للاسف يا الله الكور والكور ليلى ليلي مو ليلى مايرا تبي تصير الكور ما تبي تخلي ليلي آه بنتها ايه اكيد مم. اوكي نشوف لوين الوضع نقعد نركض نركض نركض والله هو الركض جميل في هذه الاجواء <laughs> تقريبا اخذ مننا اوه اوكي خلينا نشوف ايش يصير fighting me, Myra. You don't understand. This is our new home. Lily will be safe here. Happy. Free from fear. Free from pain. No, Myra. This isn't real. Pain is part of real life, and so is love. If she stays in here, she won't live a life free from fear. Because she won't be living a life at all. You don't understand! The things they did to her. I can protect her. No. Please, let me take her out of here. Let's do it together. We can be a family again. No! I won't let anyone take her from me! No. Please, Myra. We still have time. We can leave. I am not gonna leave Lily here. اظنها تبي تاخذ ليلي ها ناصية خليك تاخذينها ارجوك يا مايرا افهمي موقفي must die آه. طلق عليها طرق عليها ايوه وش ذي الاشياء اللي تطلع من راسها اوه شينرا تنسي بعد الصراخ هذا ما بح صوتها ديسلايك لا لا لا امزح اوه اوه اوه اوه يو بوي وش ذا تخاسي تخاسي آه طبعا ما كان عندي ولا رصاص فعشان كذا انا جلست اجمع رصاص وما الى ذلك والى الان يعني يبي لك لما تقاتلها يكون عندك رصاص كافي بحيث ان ما تجلدك وتعطيك على اذنك اوكي Shut up. Stop this. Think about what you're doing. Sauce. Okay. Thank you. بجمع رصاص انا بحيث ان يعني ما نخسر اتوقع عندي دم خلاص يا ماما الله ياخذك اوكي افتح يدك اوكي لا اريد فعل ذلك يا مايرا اصبر آه عندي السلاح اتوقع الناري ابلعي ايتها الغبية آه! قلعي احا اوكي لازم اخذ دم طلع ذا ولا رصاص ادعس لا عندي دم كافي فخلينا ناخذ يخرب بيت ابوك اوكي لازم نطلع ال sniper. Come on. اوكي ما عشقت يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا وانا يده انقطعت يو بوي يو بوي اوكي can't escape me! يا باي اوه اوه اوه اوه وش هذا وش هذا؟ اوكي بيلنا رصاص اما واحد اوكي جن عطنا جن. اسولت ما gonna do this. Come on. No, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no. والله جبت العيد عطنا رصاص انا ما ادري ايش اسوي يعني اه يده هناك اه خسي شكرا اوكي جبت العيد تضرب تقول لي وجهها اوكي ما عندي الا طلقه ابلعي إيه ابلعي إيه على اذنك بو على اذنك يو والله قتال يعني صراحة مرة متعب مرة اوه اوكي تقول لي بتتحول وقتلها ومدري ايش لا اتوقع ماتت يا اخي تشبه الوحش اللي في Resident Evil 7 الاخير الحين ليلي وينها اوكي صارت زي الحليب كذا يوه والله قتال يعني جميل للأمانة والله مسكين هذا سباستيان كل انقلب عليه زوجته Myra. مايرا وين ليلي؟ Myra. Please. I'm so sorry. I didn't want to. No. يو I قاعد يتأسف can't منها control myself. You did the right thing. Thank you. نو ثانك يو So glad you're alive. You have to take Lily وين اوديها؟ عيش her معها out يعني of here. طيب I'm getting us all out of here. Come on. Too far. Leave me. Just get Lily, leave me. No, I won't leave you again. You have to. Oh, Ramsayon come. Go. I'll follow. I'll meet you there. Lily needs you now. yeah. I'm coming ليلي سأذهب إلى ليلي لأنقذها Gotta get to the house. A way out. شابتر 17 أما 17 شابتر Lily. والله شكل الحلقة ساعة تم فقد الإشارة We've reestablished contact, sir. Where is he? We can't get an exact location. Wait! The core's been located. The marker is approaching her. Excellent. Instruct من the ذا؟ marker on how to re-establish the core. How did he Bad news, sir, but it's too late for that. The environment has taken too much damage. Even with the core back in place, total collapse of Union is imminent. So be it. We still have STEM. We can start again. But we need the core. She's too valuable to abandon. Have the med team prepare for core extraction. How much time? Depends on how fast he can get her to the extraction point. They're close. Shouldn't be long. Med team in place and standing by. Once extracted, have the med team terminate the marker. He served his purpose. Yes, sir. Shit. Kid. He will Call your man and give him instructions. Well, I guess this is it, kid. Kid. Did you hear me? Yeah, I did. Is that insubordination I'm sensing? You can't kill him. Yes, we can, and we will. Once he's back in the real world, he'll become a liability. Now, call him and tell him where the extraction point is. Let's kid. He signed his death sentence the moment he entered STEM. Now, do as I've ordered, or you'll be signing yours as well. No. A shame that you'd attempt to betray us. I had such hope for you. صح عليك يا كدمن أم ملعب كدمن باقي اربع رصاصات So tired. Go back to sleep. When you wake up, we'll be safe again. توقعت الدمية تتحرك Myra, مايرا I've got her. Come on, let's get the hell out of here. I'm sorry, Sebastian. I can't. Yes, you can. I'll carry both of you if I have to. No. But I'm not... Mobius has to be stopped. Screw Mobius. We've lost too much time to them already. We can get away, just the three of us. We'll go someplace where they'll never find us. There's nowhere to hide. They're everywhere. Lily will always be in danger, unless I destroy them. Okay, fine, I'll wait. Once Morbius is gone, It doesn't we'll... work that way, Sebastian. It can only be done from inside. STEM is more than just this place. All of Mobius are connected to it via the chips in their heads. Once I assume the power of the core, I can transmit a signal just as Union collapses. A signal that can take Mobius down once and for all. But we're finally together again. There's no other choice. This is part of the plan. It always has been. I'm sorry. Myra. Shh promised to take care of the little one. Never let her forget how much her mother loved her. Myra. There's so much I want to say to you. You don't have to say anything. I've been watching you all this time. I know how you've suffered, what they did to you, what I did to you. You didn't ask for any of this. You've been into hell twice for it. It's time for you to leave now. To live the life that was taken from you. That's why I'm doing this. But there's no more time. You have to go, now! Come get me, assholes. emergency. Shit. We've got her pinned down. Shoot to kill. You're not ما gonna get to عندي the stem رصاص room. Just need to make it downstairs. Security personnel, report to the STEM room. عيونها حلوة بنفسجية ما أدري شلون. What are you doing, kid? Your actions will only result in your death. You must know this. هذا شخصيته مرة بطلة You could have amassed such power. And now you choose to throw it all away. Why? After all you've seen, all you've done, why the crisis of conscience now? Is it for the detective? For the child? No. It's for me. Think about what you're doing, kid. STEM is needed. Imagine it! A unified consciousness for all mankind. No more wars. No more disparity. No more pain. No going back now. I hope you were right, Myra. Sebastian! Kidman, I've got her. Where do I go? Get to your room. All right. But Myra's staying behind. You know why. counting on you, Kidman. late to stop this, kid. If you do, I promise to kill you quickly. on? Otherwise, the punishment for your betrayal will be legendary. I'm going to be legendary, all right. Legendary for taking you down! A world without choice isn't a utopia. A hive mind only works with a queen that controls it. Join us or die? Well, guess what? There's a third choice. And that's fuck you! You are foolish! But oddly admirable. It's a shame to have to lose you like this, kid. What? You thought that I was just flying by the seat of my pants here? I took my chip out three days ago. No matter! You'll die today. One way or another. Come on, Sebastian. We're almost out of time. Come on! هل هذه نهاية ايفل وذن ولا في جزء وات قتلت كل الناس اللي عندهم شيء في راسهم زبدة عيونها حلوة ثاني مرة أقولها طب وين ليلي؟ Take it easy, Sebastian. You're safe now. Lily. Where's Lily? I need your help getting her out. Stand over there. you? Yes, Lily. It's really me. I... I was having the worst nightmare. Shh. I know, Lily. But you're awake now. The nightmare's over. There's nothing to be scared of anymore. It really is, isn't it? I'm not still inside there, just thinking I'm it really is over. Thanks to Myra. Come on. Let's get the hell out of here. أنا معكم محمد من قناة وابا subscribe like favorite share السلام عليكم